Gall bwyta'n iach fod yn her yn ein bywydau bob dydd. Dyma pam ein bod yn cynnig newidiadau a fydd yn helpu pobl i wneud diwythiadau iachach o'r ddewis bwyd a diod. Rydym eisiau annog bobl i lenwi basgeri siopa a bwyd a diod iachach. Trwy gyfyngu ar hyrwyddo bwyd a diod sy'n cynnwys llawer o fraster, siwger neu halen, sy'n arwain at hyrwyddo cynnyrch iachach yn well. Helpu i wneud y dewis iach yn ddewis hawdd. I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad ar yr amgylchedd bwyd iach, ewch i llaw.cymru blaen ymgynghoriadau.